Czołg jak M Jestem Która metro przypomnieszcza Czołg jak M Jestem Turlamy, turlamy, turlamy, drób łykam płynę Szerokimi ulicami to minie minie Wszystko staje się inne dookoła mnie Dookoła nas, to co wokół ciebie Płynę po niebie, lecę na fali Mam bardzo dobry stan, ale nie ma się czym chwalić DJ, ruszaj dykami Nie każdy popłynie na sali Bansuj, patrz, nie otaczam się dupami To one otaczają mnie, otaczają mnie Moje życie bajka, nie sen, życie bajka zegarka ci Gdzie, jak, e, jestem Turlamy, turlamy, turlamy, drupsy po mieście Turlamy, turlamy, turlamy, drupsy po mieście Kto? Jestem Gdzie, jak, e, jestem Turlamy, turlamy, turlamy, drupsy po mieście Turlamy, turlamy, turlamy, drupsy po mieście że nie taki stan, co cię boli Pozbawiony kontroli, która chce się pierdolić Pytam, nie wnikam i tak zaraz znikam Jesteś interesująca bardziej niż muzyka Napisz do mnie list, może kiedyś go przeczytam A ty mordo nie zaczepia mnie, bo po prostu nie słychać Powiedz, czy to takie ważne, to co chcesz zapytać? Poczekaj, ja płynę dalej, idę się uśmiecham Faza nie wybiera, myślę, że cię to przerasta Kiedy na obrotach dropy proste, że z naszego miasta Przecież nie z księżyca, czy słychać? od rana do rana Weź mi piłkę człowieku, weź napisz się brewara Co chce, jak, e, wy, wy, jestem Turlamy, turlamy, turlamy, druczy po mieście Turlamy, turlamy, turlamy, druczy po mieście Głowę kontrolowana, jestem Co chce, jak, e, wy, wy, jestem Turlamy, turlamy, turlamy, druczy po Turlamy, turlamy, turlamy, druczy po Nie mam mnie, jestem Next step.